በትግራይ ክልል ልዩ ኃይልና በፌዴራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል ትላንት የተፈጠረው ግጭት በአንዳንድ ቦታዎች ጋብ ሲል፣ በሌላ በኩል ደግሞ አዲስ ግጭቶች መፈጠራቸውን የየአካባቢው ነዋሪዎች ለዶቸቤሌ ተናግረዋል። ትናንት ግጭት ከነበረባቸው አካባቢዎች አንዱ በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጠገዴ ወረዳ ቅራቅር አካባቢ ሲሆን አካባቢውን የመከላከያ ሰራዊት በመቆጣጠሩ ግጭቱ መቆሙን የአካባቢው ነዋሪ ለዶቸቤሌ ተናግረዋል። አካባቢው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ያው ሰላም ነው ነው የነበሩበት ዋና ወረዳቸው ሙሉ በሙሉ መከላከያ ሰራዊትና የጸጥታ አካሉ ከህዝቡ ጋር ሆኖ ተቆጣጥሮታል። ሰዎቹ እንግዲህ ተፈላጊ ናቸው ተብሎ በጊዜው ችግሩ ሲፈጥሩ የነበሩ የጸጥታ አካላትን ብለው ሌሎች በሙሉ ምንም ነገር የለም። በጣም የሚገርም ሌላው የዚሁ አካባቢ ነዋሪ እንዳሉት አሁን አካባቢው ሰላም በመሆኑ የአካባቢው ሚሊሻ ከሚተኩሰው የደስታ ጥይት በስተቀር ምንም ነገር እንደሌለ ተናግረዋል። ደስ ብሎናል። ያው ተረጋግቷል። ምንሻው ተመልሷል። አሁን ውጊያ በርዷል። ትናንት ማታ ነው የበረደ። ተኩስ ዝም ብሎ ደስ ደስ ምናምን ነው ምንሻ ተኩሰ ያለ አሁን እዚህ ግጭቱ ከመፈጠሩ በፊት ከበፊቱ የተለየ ነገር እንዳልነበር የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ ክስተቱ ድንገተኛ እንደነበር አስረድተዋል። ያው የተለመደ ነው በሚል ያን ያህል በእኛ በኩል ያን ያህል ዝግጅነት ምናምን አልነበረም። ያው በተለመደው መንገድ በሮች ምናምን ይጠበቃሉ። ተጠያቂነት ይኖራል በሚል ሂሳብ ግን ማህበረሰቡም even ሌላው አካልን እውቅና አልነበረው እኛው ማለት ነው። አስተያየት ከሰጡን አንደኛው እንዳሉት በጸጥታ ችግር ምክንያት መንገድ ዝግ ስለነበር ለአንድ ዓመት ያህል ሁለት ሰዓት የሚወስደውን የቀራቅር ጎንደር መንገድ በሌላ መንገድ ዞረን ስለምንሄድ ረጅም ጊዜ ይወስድብን ነበር ሲሉ አስረድተዋል። እና የሁለት ሰዓት መንገድ በሁለት ቀን ምናምን ነው ምንሄድ ዙረን በሽሬ ዘርቀን የእግር መንገድ ማለ የሰባት ሰዓት መንገድ በጣም ከባድ ነው የነበረ። አሁን ግን እንዲያው እንዲያ እንግዲህ ቦታ ከተያዘሽ በጣም ደስታው አንጨርሰውም። የሁለት ሰዓት ምገና ስራ ዛሬ አነጋጉ ላይ በአማራ ክልል አብደራፊ ወይም ምድረገነት በተባለው አካባቢ ግጭት እንደነበር ደግሞ አንድ አስተያየት ሰጪ አመልክተዋል። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ከቀኑ አስር ሰዓት ድረስ የተኩስ ድምፅ እየተሰማ ቢሆንም እየራቀ እንደሆነ ገልጸዋል። አንገረብ ማዶ የክልል አንድ ልዩ ኃይል ተጠግቶ ነበረ። ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ምድረገነት ተጠጋና ልዩ ኃይል መኪና ሲጠብቁ አለ። ዛሬ አስር ሰዓት ተኩል ላይ ጠዋት ላይ ተኩስ ገጠመ። እስከ አራት ሰዓት ላይ በጣም ከባድ ከባድ ነበረ። አሁን ወደ ባናት የምትባለው ተራራ አካባቢ ትንሽ ልት ብለው ለቀዋል። ወደዚያ ባናት የምትባል ተራራ ያልፋል። ድምፁ እየቀነሰ ነው፣ ተኩሱ ግን አለ። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ችግሩ እየሰፋ ሄዶ ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት ከመድረሱ በፊት አሁንም ሁለቱ አካላት ለድርድር ዝግጁ እንዲሆኑ ጠይቀዋል። የግንኙነት መስመሮች ሁሉ ዝግ በመሆናቸው ከትግራይ ክልል በኩል ያለውን ሁኔታ አስተያየት ማካተት አልተቻለም። አለም ነው መኮንን ለዶች ቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር